Salutan al tio, e ni vuti di vi, tio, kai hudia nocte ni simple sidas ci tie, cae spectas tri in filmetoin in <laughs> ne, facte, mi tre shatas uh, usi ci tiuen filmetoin. Mi, mi diras usi, char facte vi pos movi la cameraon, cae mi tre shatas tion. Laste tempe mi simple sidas ci tie, cae spectas ilin, cae timigas min mem, cae nun mi decidas ca vi devas suferi kun mi. Do, ni faru gin. <laughs> Do, ah, Kio esas tio? a ah, de la tempo io a uh, ci donazzo conduca shin al helpo um, tiu i fantomo estas preparu vin per la spirito a ah, per spiriti la mondon per la oculo de Lorraine aha <laughs> Ooh. No, like, falling about. I wasn't quite sure now. It was here. Yeah. I'd like you to sit quietly and close your uh, eyes. Uh. Envision yourself in a halo of glowing white light. Ne, mi ne fermos mi ein okuloin. oh, <gasps> <gasps> kill a fick. Ne, ne, ne, mi ne vols movigi. Mi ne petis ke vi faru tion. Uh, Mi mi vere pensas ke ĉi tiu domo ne spektas bona. Kial vi povus Ah, uh, ah, uh, ne ne ne, ne en iru tiun ĉambron. Ah bone, ni simple en irus Um Je, je mi konsentas kun. <gasps> Oh, oh! Es das vidi nich. Kill effect. Oh, fuck out here. Kion mi... Ja, mi konsentas kun vi! Estas fantomo! Au... Ah... Ne en iru ĉi tiun domon. Mi kredas ke la valoro de ĝi ne estas tiom bona. a ah, mi mi ne volas ke vien iru mi andomon a ah, fe this not sense anything here uh ah, the key of venice ombro <laughs> Vi havas problemon, edi al via vizaggio. Oh, fuck call me. This is as close to hell as I ever want to get. Ah, <laughs> yes, mi consentas con vi. Ni devas for ED non. mi mi credes che ci tiu domo ne. Ah, uh, the nove. Ah, es es Candello. Ah, mi es es in vica Chambro. Bone. Okay. Valak. Huh? demon's name gives us power over it. Valak, memoru tion, ni bezon... Oh, fek. Envision yourself in a halo of glowing white light. It will protect you. Ah, yeah, bone. Do mi simple devos memori, ke mi devos credi ke mi estas en... <laughs> Fek alla dioi! Fek alla <laughs> dioi! Ah, ja, bone. Do mi tre shatas uh, tia in filmeto in. Se vi povus trovi tre bonan filmeton uh, ce YouTube-o, um, compreneble, um, mi volas che mi povu movi gin. Uh, sendu gin al mi. Aho, super, scribu gin al la commenteo sube, kai ni, ni ciui, cune, ni povus giui gin. Kai tio esas cio. Do, se vi shatas ci tion filmeton, kai mi tre vo specti ci Se vi shatas ci tiun filmeton, shatu gin, disconigu gin, kai abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis. Ka mi vidas vin ciuen en la vedanta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi trovas vin con la fantomo Kai <laughs> kiel ciam mi vols dangi mia in in ce Patreon. Sed anca vi povas fadi gi Patreon superteranto se vi desiras. Estas ligilo en la prescribo sube, donatsu nun. Do, mia igis nunai donat estas.